Wait. ये दूसरे दूसरे नहीं दूसरे जगह मारा है अभी वो जहाज जहाज बहुत बढ़िया जल्दी आ गए हम भी रुक जा एक नेट कर रहे हैं ठीक है हाँ। तू तो सॉरी जगह पे लेना भाई बाहर है अरे ऊपर ऊपर good good good good good good good good जल्दी जल्दी नीचे ना करो नीचे नीचे ना करो जल्दी ओह फिनिश जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी हम रखे all dead all dead help smoker फिर जल्दी आके स्मोक कर दूं नहीं तो दोनों का पहले मारो ना दोनों वहीं पे हैं आ रहा है जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी वो आ रहा है आ रहा है इधर इधर चलो चलो बढ़िया बढ़िया चलो ना चलो नदी पे नॉक का तो जोन चला जोन जोन तो निकल जोन निकलिए जोन निकलिए लोग को छोड़िए और जो ना हो तो फंस जाएंगे हम लोग गाड़ी आ रही है गाड़ी नहीं ना हो रहा वॉच आउट वॉच आउट दे दे दे दे दे घूम रहा घूम रहा घूम रहा अरे खुले में हम्म, घूम रहा है हम हम्म। फ्लैग हाँ, लेके जा रहा है ठीक है राइट से बेजान तो यहीं नेट किया आपके ऊपर नेट किया पीछे पीछे आ गया बंदे इधर इधर इधर वेट वेट वेट तीन बंदे हाँ, बचे तीन बंदे फाइव के एम आया सेवन के इसके पास Oh shit, यहाँ पूरे बंदे हैं इजी इजी स्मोक करे कोई स्मोक करे स्मोक करे के पहले स्मोक ना स्मोक ना नेट नेट करी बहुत बढ़िया लड़ता पीछे से भी आ सकते हैं बंदे इधर से क्या कहें एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड bit. जहर हम्म, हम्म ना बहुत बढ़िया नेट कर पैदान पहले उसमें कहाँ कौन कौन कौन है उसमें कौन है उसमें सबसे टॉप पे ऊप अब इसके किल मिल गया अंदर हो सकता है भाई भाई पीछे पीछे पीछे इसमें बहुत आद, बहुत आद, बहुत आद, बहुत आद। चिकन है चिकन चलो इधर कोई से आ गया था भाई नौ बंदा किल किया भाई क्या बात है ओ भाई मेरा ग्लिच हो गया था अचानक पिंग हाई हो गया था मेरा ओपी ओपी बोलते ओ भाई साहब बोलती है पब्लिक